Привет, вы на канале Мототек. Команда Гион не перестает удивлять. Короче, смотрите сами. Да, это та самая легендарная Пантера, только новая генерация 2018 модельного ряда. Разница просто колоссальная. Из незрачного дорожника она превратилась в полноценный стритфайтер, при этом сохранив свою ценовую категорию, незаметно прибавив в качестве и технологиях. Первое, что бросается в глаза, это дизайн. Дерзкий и злой, отвечающий всем тенденциям э, мировой мотоциклетной моды. Это не просто рестайлинг, это новый мотоцикл. Я не просто так упомянул качество. Пластик э, напоминает облицовку японских скутеров 90-х годов производства. Такое качество редко встретишь в бюджетниках э, даже самых именитых мировых производителей. Э, обратите внимание на внутреннюю обшивку. Это то место, где все поголовно производители привыкли экономить. Здесь же наоборот. Все эластично, плотно и идеально состыковано. Также стоит отметить широкое использование LED-элементов э, в оптике данного мотоцикла. Приборная панель полностью цифровая. Э, в ней отсутствует вечно перетирающийся тросик спидометра. Головная оптика стала заметно более глубокой, а значит выдает более четкий сложенный пучок света. Перейдем к технической части и начнем с двигателя. Силовая установка – это совершенно новая двухсотка с верхним расположением распредвала, э, двумя клапанами, балансвалом и пятиступенчатой КПП охлаждается набегающим потоком воздуха и питается от карбюратора. Выдает 18 лошадиных сил мощности, запускается от электро и кикстартера, ножку которого я бы лично снял и оставил в гараже, чтобы вид не портило. Подвеска классическая, но со своей изюминкой. Передняя вилка телескопическая обычного типа, сзади установлены два амортизатора пневмогидравлических с регулировкой по жесткости и скорости отбоя. Э, мотоцикл стоит на 17 дисках обутых в дорожную резину марки CST, задняя 130, передняя на 110. Оба тормоза дисковые. Примечательно, что спереди установлен трехпоршневой суппорт с интегрированной системой комби-брейк. Нажимая на педаль заднего тормоза, останавливаются оба колеса, а тормозное усилие распределяется э, в пропорции 75 на 25% соответственно. Вообще мотоцикл хорошо проработан. Обратите внимание, э, подножки и кронштейны выполнены из легкосплавных материалов. Выхлоп оформлен декоративной накладкой и насадкой в цвет всех элементов. Даже бачок для тормозной жидкости переднего контура выполнен в уникальном дизайне. Сочетание цветов всех элементов рамы и ходовой подобраны гармонично. Данный мотоцикл предлагается с двумя двигателями и обозначается S и N соответственно. В N-версии балансвал располагается рядом с коленчатым валом. Такая компоновка обеспечит э, большую тягу на низких оборотах, но и раскрутить э, такой двигатель намного тяжелее. S-версия э, является спортивной модификацией. Балансировочный вал располагается на звездочке распредвала. Это облегченная конструкция. Она имеет э, более агрессивные характеристики, лучше отзывается на ручку газа, но и пиковая мощность достигается на более высоких оборотах. Получается, что N-версия подойдет для любителей неспешных поездок. Версия S для активных райдеров. Чтобы выбрать нужную вам модификацию, просто сообщите о ваших предпочтениях менеджерам нашего магазина. Сейчас я катану на Пантере, расскажу вам о своих ощущениях. Скажу честно, катался на мотике я еще вчера. Э, на тесте у нас версия S, что можно сказать? Это легкий динамичный мотоцикл с удобной посадкой, достаточно широким рулем и читаемой и приборной панелью на мой взгляд, подойдет для ежедневного использования как в городе, так и на очень легком бездорожье. Более подробные технические характеристики читайте на нашем сайте mototech.com.ua. Подписывайтесь на наш канал, выбирайте себе железных коней, жми палец вверх, пока!